kuuza maswali kidogo tu ya Tanzania. Uh, okay. Msanii ambaye amekuja leo ameshafanya collaboration na Rayvanny and of course right now tunajua Rayvanny ameshatoka WCB. What do you think? Okay, kwanza simu yako ni upi? What, why do you think Rayvanny ametoka WCB at last? I do believe hata wewe ulikuwa kwa mzazi kwa nyumba ya mzazi, ikafika time mwenye uka grow ukatoka kwa mzazi, kweli sio? Mhm. So it was the right time, I feel the right time for Rayvanny to grow na kutoka Wasafi because Wasafi wamemmenta, wamempackage, wamemfanya amekuwa international artist, ameproduce hits because wame, kuna, kuna kazi mingi sana Wasafi wamemfanyia. So Mali Rayvanny alifika ni alifika ile point mwenye akasema acha mimi nitoke, naweza saidia wengine. So kwa Rayvanny ilikuwa sawa, kitoka juu ilikuwa time yake, alisha grow bro. And of course watu wengi tu akina P Funk ambao sijui kama unamjua P Funk, <clears throat> one of the biggest uh, uh, producers wa Tanzania, wale wametoa ngoma kama kila siku ya wiki, mikiki mikiki, wamefanya kazi kazi kubwa sana na kina Juma Nature, yani he's a legend. Alikuja wazi akisema kwa interview moja kwamba uh, the reason uh, why wasanii wengi wanatoka WCB ni kwamba WCB inakandamiza wasanii katika contracts zao za kikoloni kauli yako ni ipi? <laughs> Contract za koloni, wacha niambie kitu moja, watu wanasahau managing an artist. Mimi mwenyewe nimeweza ku manage na bado still na manage wasanii kadha wa kadha. Bro, it takes times. It takes efforts. Tireless, ulali, sleepless nights, investment, wasa na invest do kwa vitu kama hizo. So hakuna story ya koloni, hakuna contract ya koloni. Rivani go through your contract na before sign aliona ni aje and close ku end contract, terminate contract kuna hizi consequences, kuna hii amount unafaa kupay. Unaona, hakuna kitu ukoloni. Sasa hivi wanaweka resources, wanaweka time yao. Unajua, wanachukua mtu ambaye hajulikani, wanamfanya star. Wewe utakataa kuwa star? Niambia, utakataa kuwa star at expense at expense at expense of another company. and of course Diamond alikuja akasema kwenye interview moja na DW kwamba uh, ni haki yao pia kwamba wamewekeza kwa msanii lazima wapate their own rights pia you know, na akasema kwamba their Okay, hii ni kitu ambayo amesema awali kwamba the percentage of which wanagawana na msanii ni 60 to 40. Pifang alisema kwamba hao wanafanya msanii anapata 70 au anapata 30. Don't you see kuna kind of unfairness hapo katika kugawana? Hakuna, kuna unfairness. depends on kazi imefanya bro. Umechukuliwa hauna for example, wamekuchukua wewe hivi, wamekufungulia account social media, wamekufungulia YouTube, wamekufanyia marketing, unaweza kuwa ni msanii Sorry. Oh, you're yes, yes, yes. I'm so sorry. One minute. Oh, no, no. Kupush msanii afike mahali Rayvanny amefika ni kazi bro. Kumfungulia account, kumwekea wase manager, PA, kumweka kwa mshahara. Unaona? Music distribution is very hard. Wasanii wengi hawajui kudistribute kazi zao. Kazi ya Rayvanny ilikuwa inachezwa kila mahali. Bro yote